E aí galera do YouTube. Aqui quem fala é o sumido Flash GT. KKK brincadeira eu sou só uma voz zoeira. Bem, estou fazendo essa gameplay de um carro top do Asphalt 8 Airboner, o tal do Trio Nemesis. Como vocês podem ver, eu já saio destruindo tudo, hahaha. Cara, esse vídeo tá parecendo um filme com essas faixas pretas desde o começo. Esse é o primeiro vídeo com a voz de um fresco, no caso eu, o dublador dessa porra. Bem, vamos deixar a nossa gameplay mais animada, vou colocar uma música foda aqui pra vocês. Uma ameaça foi detectada. Pega a metralhadora. O meu valsete eu faço. Merda. A Melody de novo. Meu vídeo zoeiro foi corrompido. Pups mano. Vou tentar colocar novamente a música e foda-se. Agora sim. Hehehe. Vou deixar vocês em paz escutando a música. Depois eu volto. Valeu, falou. Voltei galera. A corrida já tá quase terminando. Mas é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, estarei trazendo uma série para vocês de vídeos zoeiros. Porque meu canal não pode parar. Então eu conto com a colaboração e a ajuda de vocês. Coloquem nos comentários hashtag vídeos zoeiros, para que eu possa trazer vídeos como este. E é isso aí galera deixe seu like, comentem compartilhem e inscrevam-se no canal. Valeu, falou!